嗯，大家好，我们现在是早上起来八点，今天十点的时候要去取一下军装，往前线运送。然后，因为之前我也有些朋友答应我说，给我搞一些防弹服、防弹衣，嗯，运到前线去。然后他给我要地址来着，今天我十点的时候去问一下。 他们这个军装获取的地址是什么？然后把那个地址发上去，发到网上。大家如果是能弄到防弹衣的话，呃，就尽可能往那个地址上寄一下吧哈。我们会去收的。然后我就和志愿者一起把他给送到前线去。唉，嗯，我们不收武器哈，我们不要武器，我们不贩卖死亡，我们只是救死扶伤啊。防弹衣可以，武器我不要，谢谢谢谢谢谢大家。 然后我们现在正在 <laughs> 遛巴勒特，或者说他在遛我。嗯，好的，谢谢大家。